Hola a todos, este es el primer vídeo individual de agradecimiento y en este caso va para... Oh. <laughs> y en este caso va para... David, Leal, Leal. David, Leal, Y nada, no tenemos mucho más que añadir, simplemente pues darle las gracias especialmente a David Leal Esteve por haber participado en nuestro proyecto y porque sabemos que ha hecho un esfuerzo considerable para participar. Confía en nosotros. Eh, y nada, nosotros seguimos trabajando como siempre y pim pam. Toma